Depuis plus d'un an je me délivre, je m'exhibe Toi qui m'écoutes, pas d'amalgame, je ne suis qu'un apprenti Merci pour tes partage, merci pour tes commentaires Depuis le début je ne m'extase que sur quelques En toute transparence je me délivre dans la musique Une eu ma plume, mon micro, Moi faire je débarque avec panache réel, imaginaire, tu te crois simpliste voleur dans ma diction, je me découvre dans la musique Eh ouais, je chante mon livre J'alimente l'algorithme, bonne ou mauvaise Je lâche la pensée, toujours sur les nerfs actifs Eh ouais, je, suis mon rythme Tu veux du lourd, tu veux du gore, que tu veux du hardcore avec le temps, sois patient, air tout en puissance J'accélère la 14, je suis passionné Au devant de ma scène, sans maîtrise Loin de tout pour qu'il s'agite, je m'excite Au mic seul tout, je me construis Mais du psychiatriques anti-système Depuis ma jeunesse hyperactif Sur un pic de ma capite Pareil, on dit, on dit, on dit Eh ouais, je pars au car dans le rap je prends place Je débarque flot de malade À tout en dérapage Je débite une émulsion symphonique Organique, antistatique Et eh ouais remonté dans ma navette Je fonce dans le tas On verra bien où tout ça nous mène Grosse dédicace à la prod Ouais ouais ouais Moi c'est Deathman Moi c'est Deathman Ouais ouais ouais